germaniyada ramazon oyida bir ruhoniy uyiga yaqin fabrikada ishlaydigan turk ishchilarni iftorlikka chaqirdi ba'zi ishchilar uzrli bo'lgani uchun qabul etmadilar ba'zilari ruhoniyni xafa qilmaslik uchun taklifni qabul qildilar iftor vaqti mehmonlarni ruhoniy qo'lida qur'oni karim bilan kutib oldi va ularni yoniga kelib men Qur'on eshitishdan katta zavq olaman. Iltimos, biringiz o'qisangiz men tinglasam dedi. Ruhoniy Qur'oni Karimni stol ustiga qo'yib oshxona tomon yurdi. Bu orada o'rtaga sovuq sukunat cho'kdi. Hamma bir-biriga umid bilan boqardi, ammo hech kim Qur'on o'qishni bilmas edi. Oralaridan biri: "Ey, ichimizda birontamiz Fotihani bilarmiz?" qur'onni ochib fotihani yoddan o'qiyversin ruhoniy qayerdan bilardi buni dedi ulardan biri qur'onni o'rtasidan ochib fotihani o'qiy boshladi shu asnoda ruhoniy xonaga kirarkan qarasa qur'on o'qish boshlanibdi ko'rdiki kitobning o'rtasidan ochilgan yaqin kelib bir daqiqa sen qur'on o'qimayapsan chunki o'qiyotgan surang qur'onning boshida dedida so'zida davom etdi aslida men sizlarni bu yerga nimaga chaqirdim qanday qilib 6 asr adolatda dunyoda hukm yuritgan usmonlining nevaralari bugun bizga xizmatkor holiga tushdi degan savol qiynar edi savolimga esa javobni sizlardan oldim rahmat sizning ajdodingiz usmonli diniga mustahkam bog'liqligidan dunyoga hukmdor bo'ldi sizlar esa qur'ondan uzoqlashdingiz va bugun xizmatkor holiga tushdingiz bugungi xorligimiz sababini o'ylab ko'rish vaqti yetgandir